इसके फ़ीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके और भी क्या क्या चीज़ें हैं सारी की सारी मैंने वीडियोस में बताया था और आपको मैंने ये भी कहा था कि इन आफ्टर फोर से फाइव मंथ यूज़ करने के बाद इसका मैं आपको ओनेस्ट रिव्यू दूँगा तो आज मैंने इसको पैक करना था तो मैंने सोचा पैक करने से पहले इसकी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको अपना जो चार पाँच मंथ में मैंने इसको यूज़ किया है इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर किया जाए क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंस यूट्यूब की वीडियो से ज़रूर देखने चाहिए ताकि आप अगर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं तो आज इसका हम करते हैं रिव्यू करते हैं चार मंथ मैंने इसको यूज़ किया यूज़ करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसकी वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस वीडियो को जो है लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर किया करें तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं बात करें जो एक्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड इसका मॉडल है तो मैंने जो चार मंथ में यूज़ किया है अगर मैं इसको टेन में से पॉइंट दूं तो नाइन ओवर टेन इसको पॉइंट दूंगा एक पॉइंट मैं इस वजह से इसका कम कर रहा हूं कि अगर आपको किसी किस्म का इस कूलर में इशू आ जाता है इसके जो सर्विस सेंटर है वो हमें लेट रिप्लाई करते हैं यानी कि कंपनी तो सर्विस सेंटर प्रोवाइड करते हैं लेकिन कंपनी जो सर्विस सेंटर हमें दिए हुए हैं वो थोड़ा सा हमसे लेट रबता करते हैं और थोड़ी देर से काम होता है ठीक है अब मैंने एक दोस्त का कैनन का जो है इसकी सर्विस करवानी थी इसका कोई इशू बन गया था तो मैंने उनसे रबता किया तो कंपनी वाले से डायरेक्ट पहले मैंने शॉप वाले से किया तो शॉप वाला थोड़ा सा लेट करने लग गया तो मैंने सोचा कंपनी से डायरेक्ट रबता किया जाए तो कंपनी वालों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हर चीज़ गौर से सुनी तो ये थोड़ा सा इशू है अदरवाइज़ अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कूलिंग के लिहाज से मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है बाईस से तेईस हज़ार रुपये का आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है इक्कीस हज़ार रुपये का मिल जाता है ये बारगेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से हैंडल करते हैं या आप उनको हैंडल करते हैं तो इसके अंदर जो बाकी फ़ीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे इसके अंदर जो है इसके जो प्रपेलर्स हैं वो जैसे हम ए में लगे होते हैं वही सेम प्रपेलर्स हैं जो कि अच्छी कूलिंग देते हैं इसके बाद इसकी फ़ोर बॉटल्स हैं दो नीचे हैं और दो यहाँ पर पड़ी हुई हैं अगर आपको देख सकें तो तो ये जो बॉटल्स हैं आपने अगर ज़्यादा कूलिंग लेनी है तो इसको आपने फ्रिज में रखना है फ्रिज में रखने के बाद उसको आपने चलाने के बाद इसको यूज़ कर लेना है और ज़्यादा ठंडी हवा मिलती है दूसरा इसकी जो टैंकी है 120 लीटर की 130 लीटर की टैंकी है इसमें पानी भरें तो आपका जो है तकरीबन अगर आप शाम को भरते हैं तो पूरी रात आपका पानी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो जाता है आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप दिन के टाइम भी यूज़ करते हैं रात के टाइम भी यूज़ करते हैं तो आपको दो दफ़ा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फिर जो है आपको वही पानी ठंडी कूलिंग की सूरत में वो आपके ऊपर दोबारा अप्लाई करता है तो इसकी अगर हम मटेरियल की बात करें माशाल्लाह मटेरियल भी बहुत अच्छा है प्लास्टिक बॉडी के अंदर है और इसकी डिज़ाइन की बात करें डिज़ाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसके अंदर तीन से चार कलर्स आते हैं ब्लू के अंदर आता है ब्लू वाइट के अंदर ग्रीन वाइट के अंदर आता है और ब्लैक वाइट के अंदर आता है तो ये कलर्स हैं आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं और इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सर मैं कैमरा आगे इसके ऊपर करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये इसके मेन फंक्शन है ये कूलिंग के लिए आपके पास होता है और ये कूलिंग के लिए आपके पास है ये स्पीड के लिए है यहाँ पे ये सबसे कम ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे इसकी स्पीड है तो आपने इसको दो पे रखेंगे तब भी ठीक है अगर ज़्यादा अफराद हैं ज़्यादा चार पे हैं तो आप इसको फुल पे कर दें बहुत अच्छी कूलिंग देते हैं ये आपके पास स्विंग है आपने इसको लेफ़्ट राइट पे घुमाना है तो ये स्विंग आपका काम आएगा इसके अलावा ये आपके पास है कूलिंग के लिए कूलिंग को आपने ऑन रखना है यहाँ पे तब ये अच्छी कूलिंग देगा ये देखें इसकी ये जो अगर हम प्रोपेलर्स की बात करें ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो अंदर जो ये आपके फ़ैन्स हैं ये देखें जो ए के अंदर लगे होते हैं तो वही इसके अंदर लगे हुए हैं ठीक है ये मूविंग्स हैं ये देखें ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ये हो सकते हैं और ये देखें चार बॉटल्स हैं ये दो बॉटल्स ये हैं और दो बॉटल्स अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर ये जो कूल बैंक रखा हुआ है इसके अंदर ये दो बॉटल्स हैं तो कि आपको एक अच्छी कूलिंग देती हैं ये हो गया और इसकी अगर मैं खसों की बात करूं तो मा माशाल्लाह इसकी बैक साइड पे अगर आप ये जो खसें वगैरह होती हैं बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की ये लगी हुई हैं आपको क्योंकि मेन परफॉर्मेंस इन्हीं खसों की होती है अगर ये खसें अच्छी हों ये गत्ते वाली खसें हैं जो कि एसी के अंदर भी यूज़ होती हैं तो आपको ये अच्छी कूलिंग देती हैं अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें कलर की बात करें माशाला इसका बहुत अच्छा कलर है आप सामने से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी कूलिंग है और ये टू इयर्स वारंटी में आते हैं या इन्होंने थ्री ईयर्स मोटर वारंटी लिखी हुई है जो कि गलत बयानी करते हैं ये टू ईयर्स के अंदर ही आते हैं ये कैनन की ब्रांडिंग है या आप कैनन की ब्रांडिंग देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा इसके अलावा ये इसकी टैंकी की अगर हम बात करें 120 लीटर की ये टैंकी है टैंकी के अंदर आपको हर चीज़ 120 लीटर में सामने आपको पूरी राजी अच्छे तरीके से अभी इसको मैं पैक करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि जब भी आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए यूज़ करें तो इसको बंद करके करें ताकि ये अच्छे तरीके से दोबारा परफॉर्मेंस दें तो आपने काम करना है इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है जैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है साफ़ करने के बाद इसके ऊपर शापट चढ़ाएँ और सारी चीज़ें करें ताकि ये अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस दें थी मेरी आज की वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरा जो मैंने आप अपना ओनेस्ट रिव्यू बताया अगर मार्केट में अगर आप एक अच्छा रूम कूलर लेने जाते हैं तो कैनन का एक अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी चॉइस आपकी ज़रूर होगी एक दफ़ा आपको ज़रूर ट्राई करें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आप आ, मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप ज़रूर इसको लें और इसकी परफॉर्मेंस से ज़रूर फ़ायदा उठाएं तो आज की वीडियो यही थी और नेक्स्ट रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट सीज़न में आपने अगर रूम कूलर लेना हो तो कैनन का एक अच्छी चॉइस बन सकती है इसी के साथ ही जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद